selalu menyalahkan aku Tapi tak pernah kau lihat dirimu Amarah selalu kau tumpahkan padaku Dimanakah aku di hatimu bersujud untukmu Bukankah cintamu itu juga aku Masihkah ada aku di hatimu Aku selalu salah Haruskah ku selalu mampu ku bendung Mataku selalu basah Karena sikapmu buatku lelah Haruskah kaku gagal dalam cinta Tak cukupkah ku turuti maumu Haruskah aku bersujud untukmu Bukankah cintamu itu juga aku Masihkah ada aku di hatimu Aku selalu salah Haruskah ku selalu terus Meski air mataku tak mampu ku bendung Mataku selalu basah Karena sikapmu buatku lelah Haruskah ku cinta Haruskah ku menyerah pada takdirku yang selalu gagal